Здравствуйте, друзья! Мы с вами опять вместе на канале Best Money. И сегодня я хотел бы с вами поделиться новым проектом, новой баунти, которая проходит на Bitcoin Талке. И осталось тут немного времени, и можно еще успеть на этом проекте подзаработать. Давайте мы с вами посмотрим, что же это за проект. Если мы переходим с вами на Bitcoin Talk, то этот проект называется Unifinity Bounty Program. Значит, Э, э, у них есть свои токены, Уню, свои токены, у них есть свой кошелек и есть целый набор инструментов для работы в данной программе. Почему я вас пригласил опять на Bitcoin Talk? Потому что для того, чтобы принять участие в данной раздаче, будем так говорить, вам обязательно нужно зарегистрироваться на Bitcoin Talk, так как я зарегистрировался. Вот мой никнейм Николай 53. Без этого отчеты приняты не будут, и никто не сможет вам ничего оплатить. Регистрация здесь довольно-таки простая, никаких сложностей абсолютно. Нужно небольшое терпение, вас утвердят, и вы будете спокойненько работать на биткоин-талке. Почему здесь можно работать? Потому что здесь каждый божий день публикуется достаточное количество очень интересных баунти-программ. Эта баунти-программа, баунти-программа значит, Unfinity Bounty, она началась еще 2 июня 2020 года и, по-моему, будет продолжаться до 26 июля, до 26 июля. То есть у нас с вами есть еще небольшое количество времени для того, чтобы принять участие. Что же она из себя представляет? Это, э, эта э, платформа представляет из себя децентрализованную систему образования. И когда мы с вами перейдем, если мы перейдем на веб-сайт, а это у нас будет следующее видео, ну, мы сейчас его откроем, вы его увидите, что он из себя представляет, то э, на веб-сайте, ну вот, вот он выглядит вот таким вот образом, этот веб-сайт, и здесь все расписано, и мы более детально ознакомимся уже в следующем видео. А сейчас я все-таки вам хочу рассказать, как, что вам нужно сделать для того, чтобы вы смогли принять участие э, здесь. Значит, все ссылки на регистрацию, все ссылки на Э, социальные сети данной платформы, они будут находиться под видео, поэтому вы их по ним заходите, регистрируетесь, регистрируетесь в первую очередь на Bitcoin Talkie и все. Дальше, после этого, когда вы зарегистрировались, вы переходите на вот эту вот страницу по той ссылке, которая будет под видео, и обязательно вам внизу нужно будет заполнить, вот так опускайтесь в самый низ, и вот здесь вот вам нужно доказательство – Э, то, что вы э, верифицированный пользователь и можете иметь право принимать участие. Что значит это доказательство? Вам нужно спуститься в самый низ, вот сюда вот. Здесь нужно будет нажать на вот это вот слово «ответить». Вот вы нажимаете, и у вас появляется, открывается вот такая вот, ну, опять меня перебросило назад, значит, на, э, э чтобы я еще раз, ну, зачем мне еще раз верифицироваться – Значит, и вы там заполняете вот эти вот все графы, вы можете их просто вот таким вот образом скопировать, вот это вот, вот это скопировали, взяли туда, вставили, и потом просто свое заполняете, ваше имя Bitcoin Talk, ваше имя Telegram, потому что вам надо будет подписываться, в какой компании принимаете участие, мы с вами рассмотрим, тут много компаний, ваш вот номер таблицы, таблицы это вот если вы потом, когда э, заполните, у вас вот тут вот высветится ваш номер и так далее, и кошелек вот этой вот э, платформы, на которой мы сейчас будем с вами работать. Этот кошелек вам нужно будет тоже скачать. Переходим мы опять э, именно вот к самой программе, самой программе Bounty. Что же мы здесь видим? Значит, ну, как они пишут, что первое, что в первую очередь нужно создать обязательно бумажник на, по вот этому вот сайту. Переходите вот сюда вот, этот бумажник можно создать, перейти вот здесь, или же, когда вы заходите на веб-сайт, там тоже можно создать тот же самый бумажник. Абсолютно ничего сложного. Вы нажимаете, и э, там открывается определенные, а, ну, от, открывается страница, записываете 12 слов, которые нужно будет вам сохранить. Потом там находите э, адрес этого кошелька, нажимаете на депозит – высвечивается адрес кошелька, адрес кошелька. Вам именно нужно найти, а, взять адрес кошелька именно под вот э, токены Уню под них. Вот он там дается, этот адрес, и этот адрес вам в будущем понадобится для того, чтобы зарегистрироваться здесь. Кроме этого, все участники должны обязательно присоединиться э, к Telegram. Вот если, э, ну давайте вот сейчас мы с вами перейдем на страницу Telegram, предположим. Вот. Так, этот, ага, неправильно я сделал. Но ну, у меня он тут есть. Сейчас я, мы его попробуем найти. Вот, вот. Я уже зарегистрировался был. Вот мы с вами смотрим. Значит, вот я зарегистрировался. Здесь идет описание. То есть на несколько каналов нужно перейти. Здесь идет информация, что происходит, как происходит вот, и так далее. То есть обязательно нужно будет вам это сделать. Кроме этого, вы должны присоединиться к их чату, потому что если кто не присоединится или сюда, или сюда, не, ну, не смогут просто принять участие. Все вопросы, которые будут возникать, а, можно обсуждать вот в этом в чате Баунти или же писать по вот этому адресу э, им, и они будут отвечать. Ну, смотрите, почему я сказал о том, что у нас осталось времени, то немного. Оказывается, еще с первого числа с 1 июня этот э, проект уже работает. Люди публикуют здесь, э, вы увидите дальше много отчетов своих. Поэтому мы с вами пропустили. У нас осталась с вами седьмая неделя, которая до 19 июля продлится, и восьмая неделя, которая продлится до 26 июля. Первое, что вы сделали, вот как я уже вам показал, вы делаете доказательство, что вы принимаете в этом участие, а затем уже выбираете себе в чем же вы будете принимать участие. Ну вот смотрите, здесь есть много направлений. Э, первое, это, предположим, это блоги и правила написания статей. Это для тех людей, которые умеют писать хорошие статьи, правильно, красиво писать, и поэтому здесь и вознаграждение довольно-таки высокое. Идет 20 ставок за высокое качество и 5 ставок за нормальное качество. Каким образом будет определяться качество, высокое или нормальное, ну, это на усмотрение, видимо, администрации уже. Тут Э, скорее всего, что тот, кто занимается написанием вот этих статей, он уже понимает, как правильно это все делать. Затем, после того, когда вы это все сделали, раз в неделю, согласно вот этого вот календаря, вот вам 19 числа нужно будет или 18 заполнить, опуститься опять-таки вот сюда вот вниз, вот сюда вниз, и вот тут же внизу опять вот, где я вам показывал, вот вы ответить, Э, нажимаете, оно вам открывается там страница, заполняете и подтверждаете, что вы выполнили это задание. Кроме этого, что тут еще есть? Значит, написание, как мы сказали. Дальше идет у нас э, видеокомпания. Видеокомпания – это то интересная тоже вещь. Минимальная продолжительность записи должна быть не менее двух минут. Э, это все должно быть на личном YouTube-канале раз размещено. Необходимо будет включить под видео, если вы сделаете видео, обязательно все ссылки, как они пишут, все ссылки на их веб-сайт и, и остальные ссылки, ну, ваш профиль и так далее, и так далее. То есть это, в принципе, делает почти каждая баунти-компания. Вот. И обязательно, если вы делаете видео на своем местном языке, то нужно ввести английские субтитры. Ну, это те, кто занимается э, записью видео, Обычно люди так и делают. Вот. Поэтому вознаграждение идет опять-таки 20 ставок и 5 ставок. Кроме этого, есть еще информационная компания, которая, ну, вот я этим вопросом не занимался, поэтому не могу четко вам рассказать. Но здесь можно прочесть о том, что, что нужно делать для того, чтобы принимать участие. Я буду принимать участие в переводе, я не принимаю участие, это тоже те, кто любители и те, кто знают, как переводить правильно, имеют возможность, большую возможность заработать хорошие деньги на вот этих вот переводах, потому что награды здесь, смотрите, ну, хорошие и 30, и 50 наград идет, поэтому тут можно, имеет смысл принимать в этом участие. Вот, я буду принимать участие в Фейсбуке. Вот здесь обязательно обратите внимание, что нужно иметь не менее 3000 друзей. И мы должны делать минимум 5 постов вот, каждую э, в неделю и обязательно включать в посты вот эти вот хэштеги, которые они дают. Потому что без хэштегов они тоже не пройдут. Ну и тут и есть опять-таки награды, что если от 3000 до 4000 это будет 5 ставок в неделю, от 4000 до 5 это будет 10 ставок в неделю. Но когда э, все вот это мы регистрируем, то там будет написано о том, что, э, значит, э, если вы сегодня зарегистрируетесь, у вас там 4000 человек, предположим, друзей, а в конце у вас будет 5000 человек, в конце баунти компании, то вам зачтут только по началу регистрации. Это тоже нужно учесть. То есть, в принципе, интересно здесь. Вот. Ну а затем уже после того, когда вы все это сделаете, вы обязательно делаете этот отчет и опубликовываете его внизу. Ну вот это в основном первая ознакомительная такое, э, такая информация ознакомительная о том, что из себя представляет вот эта вот компания. А уже думаю, что завтра-послезавтра сделаю видео о самом сайте, потому что вот если еще раз мы перейдем на сайт, он довольно-таки интересный. Здесь есть э, и о продаже токенов их, и о дорожной карте, и о команде, и вот то, что я вам говорил, этот кошелек есть. Вот, то есть довольно-таки интересно. Это мы с вами все рассмотрим. Всего доброго, всем хорошего профита.